しいですか正しいですね間違いですか間違いですねやってますか泣いていますね怒ってますか悲しいですね不可思議ですか疑問ですよね現れますか しかっでしたね生きていの世界死んでいますね心でしたか夏場ですよね飛んでいますか病んでいますね削除しますか削除しますね不良理ですか平等ですね浮いていますか足りませんよね痛いのですか大ですよね正義でしたか悪でしたよね正常でしたかですね賢者でしたか不祥でしたよね許されますか許しませんね